Mají stejný more si. tak, tak pečeno se krájí tou pilkou. Co to udělala vlastně? s tím? Nic to je. To nic, to je v pohodě, akorát se musíš umýt. Hele, tak si běž umýt, stejně si umýt tlapičky, jo? a pojď na več. Akorát, že to už tam naskočil Lojza. Pojď, Matěj, dávám gol! A Petra już sobie wygląda. Idzie Petra miał boty! Jo, Petra miał boty. No, ona nic não działała. É Ale olha Tylko, że się krótkiego obsadza nie ma. Co mi řekneš ještě k tomu? A co k tomu ohni, aby se tady nemastili v tom domečku? No, jdeme k ohni, už máme i pruty. Jo, tak jo. Ale já jsem chtěl to pivo ale s úsměvem. se. Já tam ani nebyl. Atrakce, no taky si už nechtěl. si chtěl sundat Teď boty. přeskok. Dobrý den. Jak jsem a chtěl a to, chtěl ho vyhodit. Dáte si... Mama, mít! Já mám trojicou. No, teda. Já jsem